ассалаумағалейкум қазақ елі мен мынау бүгінгі эфирге шығып отырған себебі мына кешегі аманаттың үгіт насихатты бастап жіберіп билбордтарын іліп жатқаны сол мәселені айтайын дегенім бұл кеше 17 февраль ал бізде үгіт насихат тек қана бүгін кешке алтыдан кейін басталу керек бұлар бір күн бұрын бастап жіберіпті ә, Егерде де бұл жерде бізде заң болса ол заңды бұзушылық бұлар қазір <coughs> естіп жатырмыз сен үгіт насихатты ерте бастап жібердің ә, заңды бұздың деп кейбіреулерді қысым көрсетіп жатыр үстетті мынау біздің билеуші партия аманат өздері үгіт насихат э, науқанын бастап жібереді бір күн бұрын бұл барып тұрған заң бұзушылық заң белшеден басу бұл ә, сондықтан менің э, талабым бар нұр аманат партиясы мына сайлаудан шеттетілу керек бұлар заңды бұзған үшін Э, Егерде бізде шынан заң болатын болса <coughs> э, сондықтан мынау нұр аманат партиясы э, енді нұр демейміз аманат баяғы отан билеуші партия бұл партия дәл осы сайлаудан шеттетілу керек заң бойынша олар өйткені заңды бұзды оны бәрі де біледі өздері де халық біліп отыр егер де бізде заң болатын болса жоқ заң қарапайым халыққа ғана жазылғанда олар өздерінде заң жүрмей ма жоқ бұл олардың халыққа доқ көрсеткен ма сайлау заңы тек қана сендерге соны сақтаңдар ал біз ешнәрсеге қарамаймыз бізге ешнәрсе істей алмайсыңдар деген доғыма халыққа көрсеткен бұлардың осы мынау үміткерлер сайлауға түсіп жатқан неге үнсіз жатыр неге шу көтермейді мен осыны түсінбей отырмын олар заңды бұзып отыр ғой мынау прокуратура қайда қарап отыр бізде сот қайда қарап отыр осылар неге жөнге салмайды мынау нұрманаттың аманат партиясының мүшелері де бір мандаттық округтан сайлауға үміткер болып түсіп олардың қондырған қандай қақысы бар бұл жерде тағы да сол халық алданып отыр енді бұлардың жаңағы бізде де белсенділер бір мүмкіншілік бар ғой деп үміткерлікке түсіп отырған бұлар өздерінің адамдарын апарып ол жерге тағы да бір мандаттықпен түсіріп отыр бұл халықты алдау барып тұрған шакшир өнімі эпимедиум сығындысы қосылған таза табиғи өнім ағзаны нығайтып энергияны күшейтеді белсіздік бедеулік ауруларының алдын алады жыныстық белсенділікті арттырып сперма сапасын жақсартады ағзадан токсиндерді шығарады простатит ауруына бірден бір ем афера бұл э, өздерінің адамдарын әрине өтеді оларға бүкіл жаңағы <coughs> бюджетниктер барып соларға дауыс береді керек болса бала шағасын бүкіл жақын жарандардың бәрін алып барып бер деген адамға дауыс береді және оны дәл сол жерде фотоотчет жібереді өз бастықтарына мінекей мен осыған дауыс бердім пәленбай адам келіп алып келіп дауыс бергізді мен осыған деп оны мынау тәуелсіз бақылаушы болғандар осыған дейін бәрі жақсы біледі бұны жүз пайыз көріп жүрсіздер барады да бүкіл семьясын отбасына апарып сол бер деген адамына дауысын береді да бюллетенді қолдарына ұстап тұрып суретке түсіріп бастықтарына фотоотчет жібереді сондықтан нұраманаттан кіргендерге оларға кем дегенде отыз қырық пайыз дауыстары дайын олардың ал біздің белсенділердің өтіп жатқан әр округтан бір ақ адам сайланатын болса біздің белсенді төрт бесеуден түсіп жатыр және халықтың берген дауыстары соларға бөлініп бөлініп кетеді олар көп болса бір бес алты пайыздан ғана алар дауысты түседі де топырлап тұрып мен бұның алдында бір эфирме шығып айтып едім бір бірімен келісіңдер біреуін ғана қалыңдар бір округтан деп оған ешқайсының жеке басының шерік амбициясы жібермей жатыр мен ақ қала қояйын деген біреуін көрмедім мен енді бұл бұл деген сөзіміз енді белсенділер парламентке жете алмайды деген сөз енді ақылға келіп келісіп біреуін ғана қалдыру керек еді осы халыққа танымалы осы көбірек дауыс жинайды ау деген енді өкінішке орай ондай болмай отыр енді еш болмаса солдағы ғана үміткерлер енді өздерің бас көтеріп мына аманаттың мынау үшін халыққа көрсету керек енді бұлар әрине шеттетпейді бірақ соны талап ету керек шеттетуін мына сайлаудан аманат партиясын өйткені заңды белшесіне басып отыр бұлар заң бұзылды ма жазалансын ол неге тек қана қарапайым халық қана жазалану керек ал өздері жазасыз қалу керек неге олар ойларына келгенін істейді сондықтан менің талабым аманат партиясы мына сайлаудан шеттетілсін соны қолдаңыздар бәріңізге өтінерім сол бұл мына бұл дегеніміз кәдімгі сайлауда әділетті өтпейтінін көрсетіп отыр алдын ала бұлар соған нұсқап отыр сендердің қолдарыңның бәрі түк келмейді бәрі біз жеңеміз деп еш болмаса бұны халыққа көрсетейік аманаттың не істеп отырғанын ешқандай зарынға бағынбайды өйткені ол аманат билеуші партия билікте отырғанның бәрі сол аманат партиясының мүшелері сондықтан аманат партиясы шеттетілсін бұл сайлаудан